да, а спусти malo niže da se vidi, ne daj. Ni plasteniku ni tako. A to, prostě a to je zelo.